Hello, welcome back. My name is Rankin Penshin and welcome back to Crafter PH Season 2 Episode 3. <laughs> Hello, kamusta sa inyong lahat? At welcome back ulit sa Crafter PH. So, last episode natin ay ginawa natin itong bahay. <laughs> Uwe. <laughs> so, yan. Uh, ah, bali, nga, gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng patty papunta sa mga base nila at base ko. Lalo na kasi nagre-reklamo sila ang layo ng base ko. Yes, malayo daw ang base ko. Pero, oh, sorry. <laughs> Excuse me, sir. Ayan, malapit lang siya kung alam mo talaga yung daanan. So, ayun, ito ang magiging project natin ngayong episode ang maggagawa ng pating. So, yun, medyo lag ang server. <laughs> so, ano pang inintay natin? Tara na at samahan niyo ako sa pagpapating. Ah, ah, ah. Huh. guys, <laughs> sa pagpapating ko, um, sa episode na to, parang 25 to 30 minutes siguro. Dahil sa mga montage na gag ilalagay ko. Bale, ang totoo niya na ay <laughs> almost awit week ko siya nagawa. <laughs> Funny. <laughs> Nakakatawa kasi 25 to 30 minutes mo lang papanood. Pero sa totoo, totoo, almost one week ko siyang ginawa. Oh my gosh, so sad. <laughs> Ang tagal ko siyang ginawa. Bale, yan, natapos ko na siya. Yes, natapos ko na siya. So, ito. Itutor ko kayo. Itutor ko kayo, ha? Itutor ko kayo. Dapat matuwa kasi ginawa ko. <laughs> Dahil hindi ka natutuwa. Kung hindi ka natutuwa, dapat matuwa ka. <laughs> so, yun. Enjoy. <gasps> Enjoy! Um, what's happened? I'm looking at it. Do something new. Lagay natin lahat ng gamit niya, pati paborito niya magkain. Guys, nagulat talaga ako. Hindi ko alam ang nangyari. Nag-log in ako ulit. And then, nakita ko yung saddle na lumulutang. Ninanap ko siya. Wala na talaga. Speechless. Goodbye, my friend. Papangalan ng nakita ng pasty. Hmm, nakakalungkot naman. Wala ano yung oras ko. Bye. Tapos na yung episode. Ayoko na. nag na ako ng Computer PH. Bye-bye. So, yun. Um, yun, nakakalungkot. Namatay yung pinakauna kong kabayo. Pero, mabuti na lang dahil labrid ko sila na bigyan ko si Kuya Nay at si Kuya Gam. So, pinag-breed ko sila. At ito yung mga anak niya. Tapos, ayan. Ito yung gagamitin natin ngayon para ma-tour ko kayo sa nagawa kong apat. <laughs> so, ayan. Ready na ba kaya? Tara na. Ito yung pinakaunang part natin sa bahay ko. <laughs> Siyempre, sa akin mag-umpisa kasi hindi ko alam kung papunta sa kanila. So, yun. Pasensya na pala kasi kung ano yung boses ko ngayon. Kasi wala akong headphone or mic. Naiwan ko siya. So, phone lang yung gamit ko pang record. So, ready na ba kayo sa ating paglalakbay ngayon? Sa aking um, 3 days, 1 week ng paggagawa ng pat. <laughs> so, yun guys. Kung ano man ang makikita nyo ngayon, um, enjoy. <gasps> Enjoy kahit hindi na yung kulay puting kabayo natin. So, yan. Um, wala pa akong time slap ngayon. So, pagpasensyaan nyo muna yung mano-manong pag-review. So, yan guys. Enjoy the montage. And finally, nasa is na tayo. So far, ayun ang ating mga ginawang pathway. At next project natin ay ito. Yan, umpisan ko na siya. At pinag-isipan ko siya talaga. Pinag-aralan ko yung circle. <laughs> yung circle pinag-aralan ko. So, yan guys hanggang dito na lang ang ating episode. So, kung nag-enjoy ka, um, thank you, thank you, thank you sa pag-like, comment, at pag-share ng ating video. Bago pala tapusin na ito, ayan, thank, gusto mag-thank you kay Kuya Sian kasi sa paggawa niya sa intro natin kanina. So, Thank you. I-play ko ba muna ulit? ah, sige, sige. Wait lang. Bale, bago ko pala talaga tapusin. <laughs> Sorry, daming commercial. Bali, meron kasing artwork na ginawa at sinansugisin namin. Oh <gasps> my gosh, Oh my gosh, guys! Ang ganda! Nakakabilib! So, ba ito sa inyo kung ano yung mga artworks na yon. <laughs> so, yan, thank you kay Kuya Sian sa paggawa ng intro. Kolimu. <laughs> so, yan. Yung susunod na, ipapakita ko yung mga gawa ni Kuya Sian at Kuya Aiden. Yes, si Kuya Aiden active na ulit sa Minecraft. <laughs> Joke lang. <laughs> diba, li, si Kuya Sian talaga. Ay, si Kuya Aiden. So, yan. Pakita ko sa inyo yung mga upkuhan nila. Sana kung magaling gumawa. baka meron pa kayong pa um, nagawa dyan. Labas nyo na. <laughs> so, yun. Tingnan natin mga gawa nila. <laughs>